拍对方的腿法，然后反击，这是如何练习啊？我们之前就教过，比如谢教练踢我，就右腿中扫，对吧？拨开，对吧？拨开这个问题呢，一直教过，大家演示过，而且大家都也用那种比较温柔的方式去练习，比如谢教练踢我，对吧？我拨开，我低扫他还好，两个人对吧？达到认可了，哎，我拨开你了，然后我踢谢教练，谢教练拨开我，对吧？他拨开我，他反击我，我踢，对吧？但这样的很多人就是你别忽略，这是一个模拟。 对战的方式去练习，当然我们还有比较重要，就是你拿靶得练习，对吧？你得有这个充足的体力和充足的肌肉记忆，能做这个动作。所以你需要像我们这样，对吧？啪啪啪啪，两个人去高强度去练，包括腿变成两次，对方马上攻击我，对吧？然后我马上再反击，对吧？你个心肺得冲起来，啊，就这种感觉，对吧？然后。 哎，我们到实战的状态下，哎，才能很轻松的有机会用出来，对吧？所以很多人问这个问题是不是纸上谈兵？不是，是需要练习的。好吧，感谢收看，下期见。